ямщик, поворачивай к черту. Hey, that гуси Поворачивай черту новые дороги поедем домой Гуси Поворачивай черту Это не нас не сочет, а чувство Здесь камни повалено Ох, не провелись Ее обходи, ее повалено Только не взлись А поворачивай к черту Дай, дай, дай, гуще Поворачивай в черту, видишь, мигает и наши огни Эй, брата, поворачивай в черту Закутим возле не уранит Из не повалим, ух, не проведись Юра, повалина, только не поворачивай к черту Моя дорога, а вольное небо, да на небе луна. Ты повреденщика, лошадку немного, а видишь, совсем уводилась она. И дай папироску, ух, я затянусь, а вас и лосу, Бога клянусь, поворачивай к черту, и волы, и Ай, дай, да. Оре, оре, ой, дай, да. Дай, дай, дай, дай, дай, да, да, да. Ой, дай, дай, дай, дай, дай, дай, да. Оре, ой, дай, ой, дай, дай, дай, дай, дай, да. Всем спасибо.